Jadi dari sana saya merasa, ya Allah, oh, ini apakah petunjuk buat saya gitu. Sampai akhirnya ya dari kejadian itu saya mencoba untuk meluluhkan hati saya pelan-pelan. Saya mencoba untuk diskusi sama suami saya. Pelan-pelan semua mungkin teman-teman di sini semuanya begitu cepat dapat hidayah terus langsung diberikan kemudahan. Saya masih masih banyak coba-coba. saat itu juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang malah menawarkan saya ini itu tapi masya allah saya mencoba untuk ikhlas walaupun kata orang udah semua diikhlasin aja ngomongnya ikhlas tuh kayak gampang cuma ternyata pas waktu praktekinnya masya allah sulit banget kayak berat banget tapi ketika saya memutuskan akhirnya untuk berhijab eh, tahun lalu berarti alhamdulillah saya malah dikasih bukan dikasih tunjukin semua kebesaran dari Allah yang benar-benar saya nggak nyangka maksudnya selama ini yang saya ragukan ya Allah nanti kalau saya berhijab rezeki saya pasti bakal habis wah oh, nanti saya kalau berhijab teman-teman saya pasti pada menghilang Masya Allah ternyata malah saya ditunjukin kebesaran-kebesaran Allah dan saya malah bersyukur banget dan ini saya masih belajar banyak sekali mudah-mudahan saya juga tidak kemudahan untuk bisa belajar lebih banyak lagi kalau selama ini saya mencoba untuk belajar dari YouTube karena dulu saya malu untuk datang ke kajian-kajian karena saya aduh saya kan nanti nggak diterima sama orang tapi masya allah ternyata banyak banget teman-teman saya di sini juga yang selalu mengajar selalu datang kajian ternyata datang langsung bermata langsung itu masya allah jauh lebih masuk banget dan benar tadi kata Ustaz Lukman mari kita ramaikan masjid insya allah dengan kita bersama-sama dengan teman-teman saudara-saudara kita muslimah insya Allah kita dapat teman selalu bukan cuma di dunia insya Allah bisa sampai ke jannah Amin, ya rabbal alamin. Diberi apa buat Bapak Oke, masya Allah luar biasa. Jadi uh, kalau Mas Adi bilang tadi luar biasa ya mengajak istri itu hijrah ya, karena ujian ujian terhebat itu adalah orang yang terdekat. Nah, ya. Oke, lanjut dengan Mbak Nini. Iya, nanti baru Mas Dimasnya bagian dokter. Oh, Mas Dimas dulu silakan Pak Dokter tanyakan kepada beliau. Oh jubir, ada jubir ya? Jubir, kan sangka nyalek. Ya, <laughs> sangka nyalek. Mas Dimas, tepuk tangan buat Mas Dimas dan Oke okay. okay, Mas Dimas, saya tanya gini. Ini kan teman-teman di Indonesia ini semangat hijrahnya luar biasa. Ya. Saya nggak nanya alasan hijrah, tapi kalau ibu mau cerita, tafadhol. Tips-tips apa sih supaya kita bisa hijrahnya itu uh, nyaman, bahagia. Step-stepnya seperti apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, uh, jujur malam ini malam yang bahagia buat aku istri juga teman-teman yang lain bisa berkumpul bersama teman-teman hijrah yang ada di sini senang sekali mudah-mudahan kita tidak hanya bertemu di sini tapi nanti insya Allah bertemu bersama di tanah ya amin uh, kalau ditanya tadi uh, proses ya proses hijrah supaya nyaman ya Ya tips-tipsnya kalau saya sih ngambilnya agak ekstrim ya okay. kenapa biar hijrah itu uh, ya istiqomah nyaman Tadi Wisnu udah ngomong uh, proses pendidikan saya juga nggak jauh berbeda sama Wisnu. Kita nggak jauh beda teman-teman di sini. Mungkin yang dari lahir stabilnya menjadi orang baik kan masih dia aja. Kelihatan sih. Nah, Jadi beliau ini ketua umum kita di Jawa Barat. Jadi nggak salah tadi kan? Ya kalau saya bilang lupa aku kak saya melihat senyum senyumannya selalu mengingat mati Show. nanti kita saya sedikit dengan kejadian kejadian pribadi saya bersahabat dia jadi istrinya Teguh orang lima orang empat orang di satu rumah saya kebetulan eh, Alhamdulillah ya? ya. saya diberi kesempatan punya rumah teman saya tinggal empat tempatnya di rumah saya di tahun yang sama meninggal iya tiga loh bener loh tiga apa Ferdi ya kan empat sama saya gitu empat sama saya diprotes lagi gitu protes pas jujur sebetulnya dia ini jadi di tahun yang sama dua orang itu meninggal berbarengan cuma selisih tiga bulan sebelumnya empat tahun sebelumnya meninggal eh, teman kita juga jadi hilang satu tinggal saya bertiga tinggal di rumah yang sama nah yang dua ini yang satu meninggal di bulan Maret yang satu lagi meninggal di bulan Agustus Nah yang meninggal yang terakhir yang berdekatan ini saya bilang sama dia, ini abis ini siapa lagi nih? Lu apa gua? Dia bilang dia mau sehat, kayak gitu bos gitu. Ah paling gua duluan bos kan bos itu sehat gua enggak gitu. Ah so tau lo emang gua kenalan lo gitu. Prosesnya masih kayak gitu ya. Benar selisih tiga bulan pas itu kita lagi ada acara di Malaysia saya hubungin dari istrinya dia meninggal itu menjadi pukulan buat saya Eh, benar umur itu nggak ingat nggak lihat orang muda atau tua ya bisa kapan kapanpun gitu dan mereka tuh kita di usia muda habis semua uh, sahabat saya dan nggak lama kemudian sepupu saya yang notabene dari SD sebangku SMP sebangku SMA juga begitu juga meninggal baru Idul Adha pulang saya ketemu dengan serangan jantung itu tahun itu menjadi tahun yang berat buat saya jujur saya tidur nggak bisa selalu kebayang segala macam ya ibaratnya sehari-hari bengong aja ya karena itu apa ya itu menjadi pukulan banget buat saya dan itu menjadi salah satu cara saya insya Allah kita juga semua di sini bisa istiqomah jurusnya adalah mengingat mati jadi benar banget Mas Wisnu bilang mati itu jurus yang masih paling ampuh untuk insya Allah kita bisa istiqomah dan saya juga bersyukur Tadi Mas Budi juga bilang nggak bisa dipungkiri lingkungan itu salah satu faktor yang terpenting. Bismillah mudah-mudahan dengan yang baik orang-orang baik itu akan datang ke kita salah satunya pastinya di masjid. Nah dengan kita berkumpul di masjid sering datang ke masjid insya Allah kita bertemu dengan orang-orang yang baik dan alhamdulillah saya sini dapat kesempatan kesempatan bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang baik saling memotivasi. Tidak semua kejadian, pengalaman itu bisa kita jalani sendiri kita bisa mengambil pengalaman dari saudara-saudara kita kalau memang harus kita jalani sendiri kayaknya hidup ini habis dengan apa ya dengan hal baru tanpa kita bisa berubah nah kalau saya bilang sama istri ayo kita berkumpul dengan hal yang orang-orang yang baik kita ngambil pengalaman mereka itu menjadi pelajaran hidup buat kita kedepannya semoga kita menjadi keluarga yang eh, sakinah mawaddah warahmah karena saya juga pas menikah sama istri saya bilang dosa istri dosa suami dosa suami bukan dosa istri enak banget ya gitu ya jadi proses itu saya melihat berarti saya harus benar dulu kan tanpa saya benar malah mungkin saya bisa menghasilkan istri yang baik yang bisa mengantarkan saya ke jannah nah, jadi uh, ya butuh proses juga saya menikah istri saya juga belum berhijab saya tidak pernah memaksakan dia untuk berhijab saya selalu memuji dengan kecantikannya alhamdulillah saya cantik saya bersyukur mungkin dia rugi dari saya saya selalu memuji uji istri saya dengan kata-kata yang manis ternyata memang benar kita merubah seseorang itu tidak semata-mata harus diomongin tapi dengan sikap kita, perilaku kita tiap hari kita contohkan, justru itu malah lebih berpengaruh. Paling sih itu ya, sama kayak apa pertanyaan tadi ya? Sama. Sama. Sama. Ya? Sama. Ya? Sama. Jadi tips yang paling hardcore-nya buat aku ya, paling masya Allah-nya adalah zikrul maut ya. Oke okay, manis. Dan muji-muji manis. Dari ini ada mau ditambahin? Enggak, udah. Tambahin dong. Tambahin dong. Gimana? Sesuatu yang manis tadi apa gitu? Aku kan suka puji-puji kamu, sekarang kamu puji aku lah. berapa tahun? Berapa tahun? Oh ini karena besok mau pergi sama Mas Ari ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jujur aku bersyukur sama Allah aku dipertemukan dengan laki-laki yang soleh banget. <laughs> Ada maunya sih biasanya dari Naik gaji bulan depan nih. Iya iya. Uang jajan bisa ditambah ya. <laughs> Dan kebetulan memang uh, doa mama Mama selalu bilang alhamdulillah kamu dapat suami Dimas itu doa mama banget loh kak. Aduh. Apa yang mama mau uh, untuk suami kamu itu semuanya ada di Dimas. Jadi aku kan Ya, alhamdulillah banget dan memang um, Kok pengen? Mbak Mira pengen apa sama aku? Iya, Mbak sendiri akhirnya kan tadi apa Mas Ari? Mas Ari mau ngomong Udah gak bisa Maaf, yang jomblo jangan baper ya Oke, jadi dulu kan Mas Dimas yang di luar hijrah Mas Dimas ya Nah, Orang masa satu-satu mengikuti, Alhamdulillah apa yang akhirnya membuat Mbak Dini berkenan mengikuti hijrah mau akhirnya berhijab seperti itu tentu kan ada sesuatu momen yang sampai akhirnya berada di kondisi seperti itu Ya memang Mas Dimas sama sekali nggak pernah nyuruh aku untuk pakai hijab, tapi memang dengan pujian yang Masya Allah istri aku cantik banget loh kalau pakai hijab. Ada. Boleh ya, boleh ya. Mas Ini sangat perburuan soalnya dari para suami ini. Eh, ya aku jawaban aku pun juga sebenarnya nggak jauh beda sama Fenita. Aku bilang ya udahlah didoain aja hati aku aja dulu karena memang aku nggak mau di saat nanti aku berhijab aku jadi gibah, aku jadi ada perasaan iri, dengki segala macam gitu kan. Sampai pada akhirnya aku ngeliat sebuah artikel dan di situ gambarnya perempuan dengan kain kafan. Judulnya seorang wanita yang taat beribadah tidak bisa masuk surga karena titik titik titik titik takut penasaran oh, bukan sinetron bu <laughs> itu memang ada di sebuah artikel mungkin teman-teman bisa bisa lihat sih di waktu itu aku baca dari Facebook uh, terus aku baca dan aku lihat kok ini aku banget ya saat itu setiap ditanya misalnya aku sahabatan sama Mbak Mira ditanya Eh, kapan kamu berhijab udahlah hati aku aja dulu dihijabin terus di saat kita udah meninggal aku sama mbak berdua meninggal uh, mbak kita di mau menuju ke penentuan antara surga dan neraka uh, mbak masuk ke surga terus aku bilang eh aku ikut dong sama kamu kamu jangan tinggalin aku kamu nggak bisa melihat surga itu sama halnya kayak kamu berhijab kamu cuma bisa melihat surga itu dalam hati kamu gitu itu sebenarnya yang bikin aku uh, akhirnya berpikir juga gitu kan dan ditambah lagi uh, saat itu papa aku udah meninggal kurang lebih berarti pas papa aku meninggal 6 tahun aku bilang ya Allah aku berasa menjadi anak durhaka di saat ini karena aku nggak bisa menolong papa aku untuk menuju surga karena kesalahan kesalahan dan dosa-dosa masa lalu aku gitu kan aku berpikir aku nggak boleh kayak gini aku kayaknya egois kalau misalnya aku uh, terlalu mikirin diri sendiri dan aku juga mikirin suami aku aku nggak mau kalau misalnya nanti uh, suami aku susah masuk surganya karena karena aku karena tadi mas Dimas Ben juga bilang kesan uh, eh, dosa istri suami yang tanggung gitu kan aku juga nggak mau menyusahkan orang-orang yang aku sayang dan ya bismillah saat itu aku bertekad, aku menggunakan hijab dan yang paling penting poinnya aku bismillah semuanya karena Allah semuanya pasti akan ada di, diberikan jalan sama Allah Alhamdulillah hanya gara-gara artikel di Facebook ya Mas Dimas ngomong bubui-bui nggak nggak masuk ya artikel Facebook yang masuk ya <laughs> Masya Allah tadi dosa istri yang nanggung suami dosa suami istri nggak nanggung kasihan banget uang istri uang suami uang istri ya uang istri ya uang istri ya nah, kasihan banget suami ya <laughs> saya udah nulis itu di Instagram oke ini ngalah ya kayaknya <laughs> oke baik lanjut silakan Mas Andika lanjut eh, untuk Mas Mario Mas Mario ya makin lama dilihat makin mirip kayaknya Oh, boleh kopinya doang ini mirip ya Kopinya benar. Mas Mario, pertanyaan dari saya. Oh, udah, udah Mario. Udah Mario, udah lumping. Eh. Mau Sandra nih. Udah Mario, kan gini, orang hijrah itu harapannya kan Allah langsung, oh kalau kita mendekat kepada Allah, Allah langsung lari ke kita. Kita lari, Allah terbang ke kita. Tapi pada faktanya orang yang berhijrah kok malah mungkin ya ada dari mereka yang bertanya-tanya saya sudah hijrah tapi kok rezeki malah nggak datang saya hijrah malah terus semakin banyak nah mungkin juga udah Mario merasakan hal yang sama nah itu gimana cara cara menanggulanginya hal-hal seperti itu kalau itu terjadi kepada kita ternyata setelah kita hijrah nggak seperti Mbak Fenita, eh, Kak Fenita yang ternyata malah makin laku misalnya gitu

pertanyaannya <clears throat> justru um, kalau misalnya kita mau berhijrah itu kan harapannya kan dengan langkah demi langkah kita bisa mendekatkan di Allah tapi harusnya daripada dimudahkan ini malah disusahkan gitu kan ya itu alhamdulillah emang kejadian ya, di kita gitu dimana um, sebenarnya tanda-tandanya itu dari awal udah udah banyak udah dikasih gitu tapi kita nggak bisa baca khususnya saya yang nggak bisa baca gitu um, salah satunya adalah apa? Eh maksudnya kayak tanda-tandanya apa terus saya baca itu gimana gitu contohnya? Contohnya ini um, ehm, saya itu pokoknya kalau misalnya mau dapetin satu project itu yang saya mau banget itu pasti gak dapet gitu. Nah sampai waktu itu satu saat itu kita butuh apa ya? Jadi habis habis kemarin untuk kesempurnaan cinta sama Mas Satri ya, ya, kan? Nah ini kan waktu pas yang itu juga kan um, itu prosesnya tuh, prosesnya. Jadi season satu belum, season dua on the way, season 3 nya udah satu game gitu, kurang lebih situasi gitu. Nah pas lagi udah udah udah di season tiga itu malah jadi makin makin makin bingung karena ya Allah berikanlah saya rezeki misalnya bukan misalnya situasinya itu kita perlu misalnya perlu perlu satu juta gitu ya Allah saya minta satu juta gitu diambilnya sembilan ratus, jadi lebih gede diambilnya gitu itu yang kayak coba itu kan pilihannya kan dua gitu padahal kan kalau waktu itu Ustaz Kompan pernah bilang mau juga Alhamdulillah Masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Fa'alhamaha fujurha hawa taqwa ya itu kan pilihan tuh buat kita kan mau gini mau gitu mau jahat mau baik gitu dan dari situasi itu udah apa ya udah kayak udah lah ya syuting aja yang ini tapi adegannya bahkan waktu itu sebut aja gue gitu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim itu bilangnya begini bu ini ada naskah keren banget oh iya jadi gimana ambil lah ya bagus kan naskahnya kenapa ambil aja gitu ini ini penyelamat kita nih bu kalau ini kita ambil kita dapat duit lagi kalau enggak enggak ya gitu. karena kan mungkin sih teman-teman yang lain kan mau jadi bisnis kalau kita kan enggak jadi kita lebih ke apa ya lebih uh, lebih pada kalau kita presenting kalau saya syuting gitu kan ini nih yang bisa selamatin kita sekarang ini karena waktu itu kesempurnaan kita gak usah dibahas ya mas ya gitu pokoknya maninu lah gitu gitu <laughs> terus aja ketawa sampai akhirnya oke okay, bu ya kita ambil ya iya benar tapi tapi apa tapi kalau aku ngambil aku harus cuma sama Pevita Pierce ya ambil deh ya. itu kita ada yang kayak ya udah kenapa emang nggak apa-apa kok gitu. dia support walaupun dia udah duluan dia udah belajar duluan gitu tapi selain memang naskahnya bagus dan kota duluan pokoknya emang kalau kalau cerita jadi biasanya tuh kita lebih lebih lebih ngambil proyek tuh kepada naskah-naskah yang bagus dan itu biasanya malah nggak dapet malah itu pula yang diminta itu pula yang diambil gitu jadi dari situ tuh malah pelajarannya belakangan ya ya dimana setelah kita udah nggak jadi ngambil itu kan kejadiannya kan gak cuma sekali itu salah satunya tadi setelah kita nggak jadi ngambil itu belakangannya nggak pernah nyesel gitu jadi nggak pernah yang kayak aduh coba itu itu diambil aku sekarang gitu nggak pernah nggak pernah selalu kayak ih alhamdulillah ya nggak diambil ih untung ya nggak diambil itu selalu kayak gitu dan akhirnya jadi malah lebih tenang dan dari situ kita baru mulai merasa kita gitu, kayak ya, ya kayaknya kalau misalnya apa ya kan kita yakin kita tahu selama ini kita omong-omongin gitu bahwa jodoh hidup berjodoh mati itu semua udah ada ngatur terus kita mau mau usaha kayak apa juga kalau emang bukan buat kita mau bukan buat kita ya gitu dan dari situlah akhirnya kita malah merasa ya lah bu kita ngejalanin itu gak usah ngoyo lah gitu kita ikhtiar maksimal aja apa bisa dilakukan nah semoga dari situ nanti Allah jalannya kalau tunjukin caranya gimana ya mungkin ketika mau melakukan sesuatu sholat aja atau ditambahin lagi misalnya kalau mau apa ya memilih tentukan dulu pilihannya baru istiqoroh yang kayak gitu-gitu sih jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya gimana nih prosesnya dalam kondisi hijrah itu kan pengen dekat sama Allah kok malah dijauhin justru di situ kalau misalnya kita hijrah nggak ada cobaannya berarti hijrahnya salah Allah luar biasa salam ya buat Kevin Abis siapa tahu kan Iya, nafsu. Oke, assalamualaikum Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi Mbak Nah, kalau sering sekarang sebagai kita berarti yang duluan hijrahnya dari Mas Mario. Nah, ini gimana juga kalau tadi kan para suami punya tantangan berat nih ngajakin para istrinya untuk berhijab, untuk hijrah. Kalau Mbak kita sendiri sebagai seorang istri, sebagai seorang makmum, gimana usaha ikhtiarnya supaya bisa uh, ngajakin imamnya sama-sama berhijab? Nah, itu gimana perjuangan hijab ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, ya, ini pertanyaan paling sering memang buat saya gitu karena e, biasanya dari beberapa cerita teman-teman yang tadi udah disampaikan ke eh, eh, mostly memang seperti yang diceritain juga gitu bahwa suaminya duluan gitu kan yang hijrah gitu. Ini e, banyak biasanya ibu-ibu atau cewek-cewek kan pokoknya DM saya, nanya langsung gitu. Gimana cara ngajak suami bisa masjid misalnya gimana cara ngajak kan? suami bisa ikut hijrah gitu jadi tantangannya emang masya Allah luar biasa banget tapi saya cerita sedikit dulu ya kenapa saya berhijab saya berhijab itu justru karena anak saya jadi anak saya itu umurnya sekarang 10 tahun waktu itu pada saat dia pakai hijab 7 tahun lah kira-kira pada saat itu di sekolah sebenarnya sekolahnya sekolah Islam tapi tidak mewajibkan anak-anak di sekolah untuk pakai hijab gitu uh, sekolahnya anak saya sama sama sekolahnya anaknya Ari sama Kanita sekelas juga gitu mereka temenan terus di sekolah ini dia les ikro kemudian gurunya bilang kalau lagi les ikro bagus tuh pakai jilbab deh dipakai jilbabnya maksudnya uh, ngomong juga ke orang tua kalau lagi les pakai ya nah les itu kan seminggu dua kali tapi anak saya jadi kebiasaan setiap hari dia mau pakai walaupun lagi nggak lagi crop dia makan akhirnya pakai pakai pakai pakai pakai pakai udah mulai jadi kebiasaan dan dia juga senang nggak ngerti gimana akhirnya dia senang aja gitu untuk pergi jam ke sekolah sendirian aja gitu dia tadinya pergi jam ke sekolah dia orang anaknya agak cuek teman-teman yang cewek-cewek lain sih belum pada jam tapi dia pede aja gitu dia pakai hijab sendiri di sekolah terus begitu naik kelas pas sudah cerita temennya ada yang bilang mungkin beberapa teman-temannya gitu kan oh, kamu lucu ya dia, dia bilang gitu dia tuh kalau ke sekolah masih eh, pakai jilbab tapi kalau pergi-pergi belum waktu itu belum berhijab waktu itu kira-kira kelas dua apa kelas tiga SD ya dua kayaknya sekarang kelas 5 kan? ya gitu loh tiga mungkin ya kelas 3 SD kayaknya kelas 3 SD terus teman-temannya bilang ya teman-teman cewek-ceweknya gitu ngomong sama dia karena waktu itu udah mulai dipakai dilepas dipakai dilepas saya sebagai ibu saya tuh tahu sebenarnya berhijab itu wajib tapi ya karena memang seperti yang tadi gue tadi tadi sampaikan ya entahlah keras hati entahlah memang entar aja lah gitu saya pun punya keinginan untuk berhijab tapi entar aja entar kapan tuh juga nggak tahu kemudian saya juga masih ada terlibat kerjaan-kerjaan uh, eh, ya presenter juga gitu mungkin ada yang tahu dulu presenternya di olahraga yang nggak memungkinkan banget pakai baju sopan gitu kan dan itu saya jalani kayak biasa aja, saya tuh kayak nggak merasa itu adalah sebuah kesalahan itu normal-normal aja karena alhamdulillah saya ibadah juga kok, gitu saya sholat kok, gitu walaupun saya nggak berhijab. Gitu. Jadi rasanya nggak ada yang salah. Pada saat itu pokoknya saya merasa baik-baik aja, Gak ada masalah dalam hidup saya sampai anak saya udah lepas pakai lepas pakai itu waktu pulang sekolah saya tanya kenapa sih sayang banget padahal kan bagus cantik loh saya baik baikin saya saya encourage pokoknya saya saya puji puji saya dukung terus gitu untuk biar dia mau kembali pakai hijab Padahal saya belum pakai. Waktu itu saya belum pakai, bayangin dong saya belum pakai hijab, anak saya pakai hijab, saya suruh-suruh dia pakai hijab. Gitu dan akhirnya Eh, dia nggak cerita udah agak lama maksudnya nggak mau cerita terus ada satu momen yang pas banget untuk saya nanya terus dia cerita nggak apa-apa sih dia bilang sebenarnya hmm, teman-teman aku tuh katanya gitu kenapa teman-temannya iya soalnya gini aku nggak mau ibu diketawa-ketawain sama teman-teman aku teman-teman aku bilang kamu lucu ya biasanya kan ibunya pakai jilbab anaknya enggak kalau ini anaknya pakai jilbab ibunya enggak Aduh, astagfirullahaladzim. Wow, coba ya ibu-ibu kalau digituin sama anak tuh kan kayaknya, duh, nggak tahu saya mau jawab apa karena saya tahu dia benar gitu. Kalau tadi kita bilang dia jeleknya sama haters gitu, kalau ini mah anak sendiri masih usianya juga 7-8 tahun terus dia bisa ngomong kayak begitu kan saya kayaknya tuh galau abis itu ngasih kan, cerita sama suami hmm, gimana ya kalau aku pakai jilbab suami nggak keberatan sama sekali karena memang alhamdulillah mertua saya memang sudah berhijab juga desainer busana muslim juga artinya suami saya tuh biasa sebenarnya dengan lingkungan islami sebenarnya seperti itu terus suami saya bilang ya udah tapi kalau pakai jilbab nah, yang benar ya jangan dilepas lagi ya tapi sama juga seperti Penita masih kayak merasa ah belum ah, ah ini ah, ah itu masih banyak masih banyak inilah kayak apa pertimbangan-pertimbangan ini itu gitu loh untuk mulai pakai jilbab. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar dulu deh. Saya mulai sering kajian. Jadi waktu itu saya datang ke kajian, saya uh, lihat video YouTube, saya datang ngaji uh, apa kajian-kajian ustadz gitu, terus baca buku dan lain sebagainya. Saya cari informasi sebanyak-banyak tentang ilmu agama, tapi saya belum berhijab. Biar saya tuh pengennya bisa pakai hijab, emang yakin ini pilihan saya gitu, bukan karena ikut-ikutan, gitu kan. Ya, alhamdulillah karena benar juga lingkungannya itu sangat mempengaruhi saya punya teman-teman baru akhirnya alhamdulillah yang eh, membantu saya mendorong saya juga gitu untuk jadi malu karena kan kita datang kajian nih saya pakai jilbab saya pakai kerudung nanti keluar dari situ saya lepas lagi tapi kan saya udah mulai terbiasa dengan rutinitas kajian tadi gitu itu rutinitas baru lah buat saya gitu punya teman-teman baru juga yang memang baik-baik alhamdulillah Allah kasih gitu akhirnya lepas pakai lepas saya begitu itu akhirnya saya menantangkan diri untuk masalah oke tarik <laughs> nafas dalam begitu saya berhijab dan saya mulai kajian dan kalau kajian itu kan dapat ilmu yang banyak banget ya Adalah yang kalau laki-laki iya. baiknya iya. sholat ke masjid kalau imam eh, rumah tangga itu sebaiknya begini begitu iya. banyak sekali yang ilmu yang yang rasanya tuh saya melihat suami saya waktu itu aduh lazim gimana cara ngajak suami saya ke sholat di masjid apalagi sholat subuh tuh sholat subuh aja lazim gitu kita aja masih kesiangan apa lagi soal subuh itu gimana caranya gitu kan akhirnya saya ngomong pelan-pelan iya. pertama saya nyuruh nyuruh gitu sholat sholat gitu iya, nyuruh nyuruh yang mungkin ya, ini lagi nyebelin gitu kali ya oh iya emang nyebelin ya gitu <laughs> emang nyebelin gitu kan nyebelin banget pokoknya nyuruh pokoknya eh, saya nggak saya gimana ya karena ilmunya banyak mungkin maksudnya karena saya sering banget kajian saya pengen banget gitu kayaknya sama inget mati juga kan karena gimana ya kayak kita kejar-kejaran antara ilmu terus gue kalau mati gimana terus gue belum ngajak suami gue jadi banyak banyak uh, keinginan gitu kayak pengen merubah suami saya gitu pokoknya setiap hari berantem habis sholat subuh nih biasanya habis sholat subuh terus saya pengennya ngaji atau saya pengennya uh, apa namanya sholat syuruk akhirnya kan malahan kalau dipanggil suami atau suami kita ngobrol atau diskusi suami panggil baik-baik akhirnya saya abaikan gitu ntar dulu mau ngaji ntar dulu mau sholat itu kan kayak sesuatu hal yang menyebalkan gitu kan buat suami saya yang orang kok oh, pakai diizinin pakai jilbab malah jadi kayak begini gitu kan akhirnya saya uh, bela eh, belajar lagi dan alhamdulillah ketemu sama Ustaz Abu Fida ini salah satu pembinanya uh, eh, Terang Jakarta teman Ustaz Rufan juga saya tanya gimana caranya yang ngajak suami saya biar mau ke kajian gimana cara ngajak suami saya hijrah lah singkatnya begitu akhirnya suka berpikir dengan bilang coba caranya itu kan laki-laki suami kepala rumah tangga caranya jangan disuruh-suruh doain udah doain belum saya diem aja ya kali ya mungkin kurang maksudnya doain masa enggak tapi doain yang serius kalau doa itu spesifik kalau minta sesuatu sama Allah itu minta se sebanyak-banyaknya, sespesifik mungkin, tapi juga jangan lupa perbaiki hubungan kita dengan Allah, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk persis seperti yang hari ini Kemarin itu jelek lah gitu maksudnya lazim. Ya namanya juga saya langsung belajar ya, namanya orang baru pertama belajar itu kan girohnya luar biasa, tapi ilmunya masih banyak, cuman nggak nggak teratur lah istilahnya seperti itu tadi hari sporadis gitu semuanya diikutin semuanya pengen semuanya ini itu dan itu baru buat saya saya tuh seneng banget belajar sesuatu yang baru itu akan akan membuat saya tuh uh, bukan ketagihan sih saya terus menerus akan akan mencari lagi mencari lagi mencari lagi jadi ke akhirnya alhamdulillahirobbilalamin saya nurut sama apa yang disampaikan sama Sobat Mufida saya doain terus saya saya udah nggak pernah lagi tuh nyuruh dan saya tunjukkan juga dengan akhlak yang baik saya berusaha juga saya nggak bilang saya udah baik sekarang saya berusaha banget juga mudah-mudahan bisa jadi istri yang soleh insya karena kita pengennya kan juga bukan cuma hanya bahagia di dunia ya tapi insya bisa bersama-sama yang ya Allah insyaallah. jadi ya caranya gimana tadi pertanyaannya saya juga nggak tahu ini hanya berbagi apa yang saya jalani aja saya berusaha untuk memperbaiki ibadah saya saya berusaha untuk yang tadinya misalnya nggak ngaji saya berusaha ngaji dan saya berusaha mengerjakan uh, amalan-amalan kecil tapi kalau bisa istiqomah jadi misalnya ngaji setiap hari cuma sebentar aja tapi yang penting jangan dilewatin yang penting harus setiap hari ngaji misalnya gitu ya atau salat sunnah tadi gitu terus atau apa yang kira-kira ada satu amalan yang tadinya kita nggak kerjain terus sekarang kita jadi jadi kerjakan menjadi kebiasaan baru kita gitu dari situ pelan-pelan pelan-pelan dan e, eh, yang alhamdulillah saya selalu minta doain juga gitu dari dari teman-teman dari ustadz ustazah dari yang orang-orang yang yang saya anggap pasti doanya mungkin menjawab ya, mereka misalnya lah gitu kan sama mereka ya alhamdulillah saya nggak ngerti dari mana dan bagaimana alhamdulillah galalnya Allah oh, baik banget gitu akhirnya yang melembutkan hati suami saya waktu itu pun juga sebenarnya pertama kali suami saya datang ke kajian itu pun nggak sengaja karena itu dibuatnya di rumah teman saya itu memang agak saya setting sih maksudnya buat saya setting tapi saya berstrategi iya. dan jebakan ini biar suami jebakan saya langit kajian. oh coba saya tanya teman-teman saya mau nggak bikin aja di rumah lo biar suami gue bisa ketemu suami lo gitu ya kira-kira itu sih yang yang menjadi awal dari perjalanan hijrah kami itu kami pun selalu minta didoain mudah-mudahan ya ibu-ibu bapak-bapak semua di sini doain kita semua istiqomah doain kita semua juga supaya jadi bisa lebih baik lagi setiap hari amin insya Allah semua yang ada di sini, jangan lupakan kami kalau sudah terlebih dahulu masuk dalam surga. Ingat kami semua di depan sini kami pernah sharing sama ibu-ibu bapak semua. Maafkan kalau ada kesalahan atau tindakan, tindakan kami yang mungkin karena kan kami mungkin sering dilihat sama ibu-ibu sekalian. Kami juga tidak sesoleh dan sesolehah itu. Kami juga masih manusia biasa yang yang banyak kekurangan, banyak salahnya, masih belajar. Tapi kadang-kadang beban-beban itu sering di tumpukan juga kepada kita gitu kayaknya artis sudah hijrah jilbabnya masih ketikat misalnya katanya hijrah tapi apa gitu itu kan sering banget ya gitu dituduhkan kepada kita kayak itu kita harus soleh harus soleh harus benar harus gak boleh salah gitu itu sebenarnya kadang-kadang dibeli tapi kadang-kadang alhamdulillah jadi motivasi juga insya Allah bisa jadi membuat kita semakin jiwa Baik, terima kasih Mbak Dina, Masya Allah Inspirasi banget ya, uh, maha baiknya Allah memberi kisah yang adil, suami yang berjuang mengajak istrinya untuk hijrah, dan tadi seorang istri yang berjuang mengajak suaminya hijrah. Oke, okay. silakan Bapak Dokter. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat sahabat-sahabat hijrah kita semua ya. Dapat banyak pelajaran Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua. sebelum ke Kiai Lukman, sebelah saya ini ada guru besar saya juga ya, Kang Randy Saputra. Ya, mau buat Kang Randy ya, dulu kita semua. Kang, boleh nanya sedikit Kang? Sebagai tuan rumah ya. Ini kan kita punya tema besar di hijrah. Ya. Apa sih yang Kang Randy ingin sampaikan terkait tema hijrah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan pada teman-teman yang sudah berkenan hadir, di Sokolah khairan Hadir saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tapi boleh tepuk tangan buat sahabat-sahabat yang masya Allah eh, sebelum saya masuk ke tema hijrah itu saya salut ya eh, dan cukup terhadus binikmah dengan ukuah yang terjadi di antara kita kita sudah ngumpul sama pengurus masjid anak yatim, donatur, bahkan sahabat-sahabat artis dari dunia entertainment juga hadir, masya Allah dan diskusinya singkat, ringan, uh, atas visi Quran, dan akhirnya nggak banyak gimana-gimana, tiba-tiba di akun IG-nya Hizrafe sudah ada acara ini. Terutama dong buat sahabat-sahabat Mas Ari dan kawan-kawan Sufran, nanti eh, sudah luar biasa mendevelop ini semua. Kalau dari saya mewakili sisi entrepreneur, dan juga memang alhamdulillah sudah satu layar lebar Komario dari udah eh Mario. udah Mario dari cerita tentang naskah alhamdulillah saya juga uh, masih insya Allah sebagai produser di PH Inspira Pictures kemarin film Bunda Cinta Dua Kodi ya mudah-mudahan nanti di panggung ini terjadi sesuatu <laughs> Amin saya masih membuat film insya Allah itu film yang baik banget nah Eh, kalau dari saya tentang saudagar ini Bapak ini kalau boleh saya curhat dan Kiai ini mengetahui betul perjalanan Serikat Saudagar Nusantara Serikat Saudagar Nusantara itu lahir tengah 2017 dan kami mendevelop gerakan ini itu nebak-nebak saya baca Marxis, saya baca Erdogan, saya baca Ahmadinejad saya baca gerakan kooperasi Skandinavia, saya baca Volterra Australia, nyampur, saya baca uh, Adam Smith, saya juga macam-macam. Akhirnya saya coba merangkul-rangkul sendiri gitu gerakan serikat saudara-saudara ini iya, dalam satu setengah tahun ini. Tapi percaya nggak percaya, saya tuh bahkan di sini ada saksinya Bang EN. Ente itu mau gimana nih SSN? SSN ini harus kita tengah bos jadi kita sekuler religius. Saya selalu ngomong, kita mau pesan di tengah, jangan terlalu hijau, jangan terlalu kanan. Itu saya ngomong, di pesantren saya ngomong dengan Bang Ed. Mungkin Bang Ed sebetulnya mau nampak langsung, cuma dia nampar juga. Dia mau sabar gitu. Oh itu nggak ada waktu itu. Tapi benar kawan-kawan sekalian, kalau kita ini saudagar pengusaha, antuk putar-putarnya cuma di konsep bisnis. Antum putar-putarnya cuma di Harvard Business Review. Antum putar-putarnya cuma di product development, kanal distribution, business model, business tools, teori-teori yang banyak itu dan segala macam. Tapi kemudian kehilangan iman, kehilangan Quran, kehilangan karakter. Demi Allah, tusuk-tusukan kita di lapangan. Tusuk-tusukan kita di lapangan. Dan saya sempat kehilangan, kehilangan, kehilangan, mohon maaf ya, kehilangan Tuhan itu kehilangan karakter itu sempat dulu ikut pada perselisihan orang yang seharusnya gak ikut ikut pada perbujinan yang seharusnya saya ikut berbujin ikut pada gibah yang seharusnya saya gak gibah makanya nampaknya resolusi 2019 ini kita kurang-kurangin sosmed ini ada teman nulis apa kok nyindir aneh kayak gitu orang kita konfirm bukan nyindir oh, aneh nyindir nikah jadi kawan-kawan sekalian, nah ini dia makanya kalau di tema hijrah ini, saudara ini alhamdulillah malam hari ini juga Makanya beda kalau tahun lalu Kopdar Seluruh Nusantara itu terakhir deklarasi teriak-teriak kemarin doa. Jadi kemarin kita doa dan nangis minta ampun sama Allah, minta diajarin watakullah wa hukumullah. Jadi hijrah nih saudara. Tapi ya itu, begitu saya nonton film hijrahnya Ustaz Lukman, di mana Ali bin Abi Thalib jalan dari Mekah ke Madinah, jalan kaki karena harus menggantikan tempat tidur Rasulullah sendirian dan Ali bin Abi Thalib cuma bawa satu bungkulan bendungan air mata saya hancur lagi kenapa? ya lagi hijrah itu hijrah itu di zaman Rasulullah ninggalin keluarga status sosial otomatis hancur juga kenapa? karena waktu di Madinah nyampe sebagai muhajirin abson kalau orang Butelan cuma satu, harta benda di belakang dan Ali bin Abi Thalib nggak beres beres. Kerikil-kerikil burung itu kaki Ali bin Abi Thalib. Makanya Ustaz bilang sama Ane, Rem antum tuh lagi hijrah, gerakan antum lagi hijrah, saudagar lagi hijrah dari sungai ke lautan besar. Dari sekedar sungai ke lautan besar, nah ini lewat muara, lewat air payau, Bapak nah, pasti receh-receh, nggak nyaman. Tapi kemudian kalau sudah ketemu habitatnya, jadi. Nah, salah satu hijrah generasi, nah, salah satu hijrah yang kemudian saya mau deklarasi sederhana di sini, insya Allah, Saudagar Nusantara insya Allah nanti akan mereposisi gerakannya ke masjid. Jadi satu saudagar perlu satu masjid. Jadi tadi saya sudah bilang sama teman-teman pengurus wilayah, Antum Serikat Saudagar Nusantara pengurus daerah Serikat Kota Kabupaten Serikat wilayah yang mengelola tujuh kota kabupaten pengurus pusat semuanya harus ngeklaim bermarkas di masjid mana walaupun DKM-nya belum izinkan kalau anda belum lapor ke saya di masjid mana anda bermarkas saya nggak mau tanda SK jadi setiap organisasi kita bahkan sampai pengurus cabang nanti itu harus ngurusin masjid harus berada di masjid karena nggak usah kita pemberdayaan kota, satu kabupaten Bogor itu 5 juta populasi. Anda mengurus apa dengan 5 juta populasi? Urus masjid 300 kakak, 1000 orang, cari mana agnia, mana yang miskin. Jadikan siswa, oke pemberdayaan. Mana yang punya aset, mana yang bisa bisnis, satukan. Rumahnya kosong, bisa bikin roti, satukan. Jadi roti gembul. <laughs> Ya, ya. Dipan sponsor. Ya ya, ya, ya, ya, Andika punya Andika punya platform, ada yang punya bisnis, oke satukan. Jadi saudara Nusantara, ideologi pertumbuhan ekonominya kita kembalikan ke masjid. Tapi alhamdulillah kita sama-sama kembali ke masjid, ya kan? Produser aja bisa ketemu kawan artis. Asik. Mudah ya. Polisi ya, filmin dia. Artinya mudah-mudahan kawan-kawan sekalian Pendaftaran nikahnya top Kita kembali ke masjid, diskusi di di masjid dan jadikan, ini jadikan. menurut saya nggak gampang. SSN juga mulai pusat pemen atau SSN mulai dikata-katain. Nah lu kanan lagi, kanan lagi, ke masjid lagi, ke masjid lagi. Udah bagus di tengah kemarin. Udah bagus tuh, nggak pakai agama-agama. Jadi semua orang bilang, lu gitu. Malah yang datang itu malah nggak jelas, nggak jelas. Nah makanya in nama Ya'muru masajid Allah atau 18. Man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya siapa-siapa yang memakmurkan rumah Allah itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Jadi kita saling Allah. Kita saling kita saling bijib, pebisnis masuk. Ya udah insya Allah loh. Insya Allah. Teman-teman sekalian terakhir waktu saya terbatas, saya ke Munzalan Mubarakah melihat paskas bikin sabu-sabu. Punya sabu sabu-sabu. Oke, punya oke, punya oke, oke. Ada yang pegang-pegang kamera. Ini orang bisnis ini. Wih restorannya enak, masya Allah. Aku pokoknya steak, bukan yang sabu-sabu, ada steak. Oh, ada steak, ada macam-macam. Itu investornya, bu, saya 40 persen, ibu 60 persen. Oh jangan deh, 50-50. Bu, ini 400 juta. Oh jangan deh, bikin apa 400 juta? Satu M aja, udah biar. Nah pakai itu di masjid bos. Jadi kalau misalnya di masjid coba, kalau di masjid ya, uh, saya sama saudara Tantan juga beri komplain tentang buat beri komplain di Masya Ya ketemunya vibrasinya vibrasi dakwah juga. Kita ada kekurangan, green komplain, ada di mana di mana, kita jalan kita komunikasi Insya Allah bisa jalan, bisa jalan semuanya Insya Allah. Oke siap, saudara siap? Sekali lagi ucapkan terima kasih teman-teman lagi. Terima kasih teman-teman. Nah, insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Atur nuhun. Sekali lagi terima kasih Bang uh, mulai dari Mbak Fenita, Mas Arwinto, Mas Dimas Seto, Mbak Dini atau anak kita, Mas Tuku Wisnu, Bang Bude, Mas Uda Mario, Ustaz Lokman dan Bang insya Allah satu persatu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Agar terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari teman-teman artis ada yang disampaikan? Ada yang ingin disampaikan lagi sebelum closing speech dari Pak Kiai? Mas Adi. Ya, kita ini ketuanya musyawarah aja. Oh, iya. Baik, Jadi kami, kami berterima kasih juga sudah diundang di acara istimewa ini. Mungkin yang hadir bukan hanya kita, tapi para yang Allah juga hadir di sini. Ya Jadi mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, yang kita rencanakan, yang kita cita-citakan Allah ijabah. Kita mulai dari sini, tapi pijakan awal saya setuju tadi kita mulai dari masjid. Dan mudah-mudahan nanti juga ada gerakan artis ke masjid. Asik. Insya Allah mudah-mudahan. Artis boleh di TV, kita tapi kita akan memperlihatkan ada sesuatu kita buat di masjid. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita berjuang bersama-sama, kita melangkah bersama-sama. Tujuannya satu, kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah ringankan, Allah berkahi semua langkah-langkah kita. Insya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk lagi buat teman-teman artis kita. Ya. Nanti ada jarjit jaringan artis masjid. Ada yang yang namanya? Oke. Kalau boleh ya. Oke. Setuju nggak kalau kita tutup dengan closing speech dari Pak Kiai Lukman? Setuju ya? Kalau misalnya Oh ada video. Oh siap. Sudah siap videonya? Oke, kita saksikan video kan video berikut terlebih dahulu. Video sedekah akbar eh, sore hari tadi. Ya. Solo tapi adakah peran kita di dalamnya masalahnya di situ Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengajarkan bahwa masa ini adalah masa selamat bekerja banyak berarti bahwa Islam akan bangkit ibaratnya salam berasal dari kata salam, artinya damai, kedamaian. Jadi semestinya Islam di Indonesia dengan 200 juta pemeluk agama Islam, semestinya Islam di Indonesia adalah inspirasi kedamaian di seluruh dunia dan kebangkitan itu berawal dari sini inspirasinya sudah kelihatan tanda-tandanya sudah jelas tapi sekarang kenapa di negara kita kok anak begini kok kenapa orang itu kelihatan lebih fanatik dengan kendaraan ya dibanding tujuannya apa yang mau kita bilang kalau kita insya Allah suatu saat akan ketemu dengan Rasulullah SAW kita mau ngomong apa apa yang udah bisa kita perbuat untuk agama kita di sini siapa yang ketemu dengan Rasulullah kita semua pengen ketemu dengan Rasulullah amin mudah-mudahan kita semua ketemu tapi apa yang udah kita perbuat untuk sampai ke sana untuk bisa seperti Rasulullah kita harus menjalankan beberapa hal yang dilakukan Rasulullah yaitu berdakwah. Mungkin kita dapat surganya bagian kelas ekonomi, nggak apa-apa lah dibanding VI kita di neraka. Enak-enak santai besok ayo sekarang dibakar lagi, nggak mau kan? Sekarang momen kita berdakwah dengan apa yang kita punya, apa kemampuan kita kita berdakwah. Ada lima materi kriteria koridor Islam wajib sunnah makruh mubah haram yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala cuma yang haram jadi koridor dakwah di empat ini silahkan dijalankan hobinya apa jagonya motor skateboard berdakwah di situ jagonya apa ngedit berdakwah di situ jagonya apa main film atau juga mungkin punya hal lain yang jago jago di situ berdakwah di situ dan umat Islam ini harus yang paling jago Coba kita lihat Habib Nurmagomedov atau juga Muhammad Salah. Mereka bisa bilang Alhamdulillah di tengah non muslim. Bagaimana Muhammad Salah minta digantikan bermain takut ketinggalan sholat maghrib karena apa? Karena quality. Jadi kalau mau jadi orang Islam yang hebat harus tingkatkan quality kita. Kita jangan mau jadi mediocre. Kita harus jadi di depan kalau ada sesuatu kita yang di depan kita jadi pemain bukan penonton memang pemain kerjanya dihujat kalau kalah dipuji kalau menang tapi di antara penonton dan pemain yang punya kesempatan akan piala cuma yang main dan yang main harus kami Islam tapi Allah Allah ini momen kita ayo kita naik sama-sama kita kalau perlu jadikan diri kita idola banyak orang hidup ini cuma dua dipengaruhi atau mempengaruhi kita pilih yang mempengaruhi kita pegang kendali banyakin followers sebanyak-banyaknya jadi idola idola yang positif karena kita sudah berkumpul di sini karena kita punya satu idola yang sama Rasulullah SAW jadi mau ragu apa lagi ini momennya depan mata tanda-tandanya sudah jelas semuanya apakah kita ada di posisi kaum muslimin atau bukan nggak mungkin netral karena mobil netral juga nggak jalan tentukan posisimu kita ini seperti Ibrahim apa cicak yang walaupun punya sebutir air aja nggak bisa mematikan apinya Nabi Ibrahim kenapa kau boleh pakai itu air saya nggak bakal mati saya lemparin cuma biar Allah tahu di mana posisi saya berada Inilah posisi kita sama-sama kita mulai dari tahun-tahun ini ke depan mungkin bukan eranya kita hidup cuma kita itu ada tapi kita sudah menjejakkan kaki kita di sini kita mulai semua amal jariah terbaik kita di sini kita mulai dari awal semoga ada cucu kita yang menikmati nanti takbir Allah Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Langsung Ustaz Good Rasakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup ya? wajib dari subuh ini, Mas Ari. Gak ada yang pulang. Tiga hari. Ini Oma udah tiga hari, Oma. Oma sudah tiga hari nggak absen. terus. Masya Allah. Alhamdulillah ya Teman-teman bahagia? Bahagia, Masya Allah. Bahagia? Bahagia Masya Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap Alhamdulillah ya

para Dika yang 15 ribu botol air doa Insya Allah didoakan selalu Bang Randy, tuan rumah yang sedang bermigrasi lagi di fase air payau saya bilang apa air payau mungkin nanti akan ketemu samudra sesungguhnya Amin. Memang di mana-mana trendsetter itu berdarah dan bernanah, tapi justru yang akan menikmati hasilnya yang akan berhak untuk memegang piala adalah pemerintah. Lalu ada Mas Tengku Wisnu yang tadi katanya cerita cinta Fitri saya sempat nonton habis masuk santet bisa nonton Alhamdulillah Dude Harino Dude Harlino udah ya udah Dude Harino yang dulu saya cuma nonton sama mak saya jadi Jiki akhirnya lo tampilkan dulu satu panggung kalau si Jum nggak cari panggung si Jum cari dapur Tadi yang dan Pak Benita yang Subhanallah pembelajar sejati saya ngomong berjam-jam waktu di Pontianak nggak tahu saya bilang orang oh, ini bosan saya dengan saya ngomong dengerin aja dan rupanya melekat dengan sangat kuat semoga semua saudara-saudara kita di depan ini dijaga Allah dan dilindungi Mira dan Bang En Alhamdulillah malam hari ini bisa mendampingi Madinya, Minati dan juga Mas Dimas yang Masya Allah ya ini ceritanya teman-teman dua pasangan yang paling baik ya. polos-polos puji-pujian manis-manis pokoknya gitu-gitu lah Alhamdulillah gak banyak ngomong ya yang penting mungkin banyak gak masuk akalnya tapi banyak masuk rekeningnya ini udah saya the man behind the scene yang waktu itu minta doa dan saya waktu itu sangat semangat mendoakannya. Inilah orang di belakang layar Musa dan Rara. Asik. Mario, Mario dan Ratu. Masya Allah ya, istrinya Ratu. Makanya dikasih ujian. Kalau rajanya Raja Mario beda aja. Ratu dan selalu dakwah itu keluar dari mulut anak kecil teman-teman semuanya sudah malam saya lihat tapi wajahnya kayaknya masih penasaran gitu. ya masih mau lanjut? inap, inap, inap mau saya kasih hadiah? Oh. ada satu ayat Quran yang Allah firmankan yang itu menggambarkan apa yang semua sedang kita bicarakan Pak Lutfi minta ayatnya Pak A'udzubillahiminasyaitonirrojim rajim Bismillahirrahmanirrahim. Bisa baca Quran semuanya kan? Iya. Wa may yuhajir fi sabilillah. Ya semuanya. Wa may yuhajir fi sabilillah. Pelit baca ya, ada satu huruf kata Rasulullah sepuluh kebaikan. Bukan sepuluh pahala, sepuluh kebaikan. Ya, wa may yuhajir fi sabilillah. Wa may yuhajir sabilillah yajid fil ardi yajid fil ardi muragaman kathira muragaman kathira wasa wasa wa may yakhruj wa may yakhruj min baitihi min baitihi muhajiran muhajiran ila allahi wa rasulih ila allahi wa rasulih thumma yudrikul maut thumma yudrik الموت فقد وقع أجره على الله فقد وقع أجره على الله وكان الله وكان الله غفورا رحيما غفورا رحيما barang siapa barang siapa yang berhijrah di jalan Allah yang berhijrah di jalan Allah niscaya mereka akan mendapatkan niscaya mereka akan mendapatkan di bumi tempat hijrah yang luas tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak dan rezeki yang banyak sekali lagi tempat hijrah yang luas tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak dan rezeki yang banyak barang siapa barang siapa keluar dari rumahnya keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya kemudian kematian menimpanya kemudian kematian menimpanya sampai ke tempat yang dituju sampai ke tempat yang dituju maka sungguh pahalanya maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah dan Allah Maha Pengampun Maha Pengampun lagi Maha Penyayang lagi Maha Penyayang Teman-teman selalu orang bertanya, Ustaz saya sudah hijrah. Bang saya sudah hijrah. Tapi rezeki saya justru malah seret. Ada dua jawaban. Jawaban dasar yang pertama Allah sayang sama yang sedang hijrah maka semua rezeki-rezeki yang haram ditahan oleh Allah untuk diganti dengan rezeki yang halal yang lebih baik. Amin. Maka ketika engkau hijrah saudaraku Maka yang sesuatu yang kau dapatkan dengan cara yang haram Itu pasti akan dibersihkan oleh Allah di ini Termasuk teman-teman palsu Imam Syafi'i pernah berkata Ketika dalam kesulitanmu Orang-orang meninggalkanmu Maka bisa jadi Allah sendirilah yang akan mengurusmu Teman-teman Muhammad bin Abdullah dari umur 0 sampai 40 tahun 39 tepatnya julukannya Al-Amin orang yang dipercaya semua orang kagum dan hormat kepada Muhammad apalagi Muhammad muda trader sejati tidak ada barang Siti Khadijah yang tidak laku bahkan pengusaha-pengusaha kafir Quraisy menitipkan dagangannya kepada Muhammad kalau, kalau Muhammad yang jual pasti laris apa julukannya Muhammad? Al-Amin Al-Amin tapi begitu dapat Iqra Bismillahirrahmanirrahim, berubah Muhammad dari pemuda pedagang menjadi pengemban dakwah menjadi Nabiullah maka saat itu juga berubah julukan bukan lagi Al-Amin tapi pendusta, tapi dukun, tapi penipu rasa-rasanya kalau kita mau jujur apa yang hater sampaikan kepada kita tidak ada apa-apanya dengan aib dan dosa kita sesungguhnya yang sedang ditutup orang. teman-teman saudara-saudara yang baik dirahmati Allah saudara-saudara saya dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Ketika dalam hijrah orang-orang meninggalkanmu, bisa jadi Allah sendiri, Allah sendiri akan yang akan mengurus. Pernah lihat pengamen? Pengamennya datang lalu jreng, baru dia jreng kita sudah kasih uang. Apa artinya? Harus cepat pergi. Cepat-cepat pergi, saya bising dia tapi ada satu pengamen dia nyanyi satu lagu kita biarin gitu. nyanyi dua lagu lanjut kita bilang lagu yang lain dong lagu yang lain dong lagu yang lain sampai berlagu-lagu satu album dia nyanyikan apa artinya kawan-kawan kita suka dengarkannya lalu setelah selesai dia nyanyi berapa uang yang kita kasih 100 ribu Tanya lagi, sudah makan belum? Duduk sini. Tinggal di